kumsaidia jirani ninaomba mnisupport kwa kusubscribe uh, like comment na pia share hiyo link nitashukuru sana leo uh, mada yetu ni kuhusu akina dada ambaye wanajibu lich au wale mabinti ambaye wanajiongezea urembo uh, kulingana nao wanasema uh, wanaume wanapenda urembo wanapenda wasichana warembo uh, lakini kwangu mimi nitasema la ni wachache sana na nitakupea reasons kwa nini uh, vile mnafikiria si ndio vile uh, Okay. Kuna mwanadada nini aliniuliza kaniambia, nilijua wanaume wengi wanapenda wasichana warembo, na hakika amedate wanaume wengi sana. So nikataka nijue ni nini kilimfanya yeye msichana mrembo kuongeza urembo, na kunoa mafuta, kumeza tembe, kudunga sindani, vitu kama hizo. Akaniambia anaona wasichana warembo wanasifiwa sana na pia ni rahisi kudetiwa na wanaume. Nikamwambia wewe, wewe mrembo, ninaongelea wasichana warembo, naongelea wote wanawake ambaye wana unapata mwanamke hako na sura nzuri kama yangu nyeusi, lakini <clears throat> anaona hii sura nyeusi, sijui anaona wanaume waipendi, sijui sijaielewa. Anaenda anajiongezea, ananua mafuta, anapaka, anakuwa brown. Wengine mafuta inawachoma uso, tena ndinaharibika zaidi. Lakini leo ninakuja na jibu heti wanaume wengi wapendi urembo wala wale wa kutapeli. Kama umerembeka sawa, lakini kuna kitu ambacho mwanaume anakipenda kwako. Yule mwanaume ambaye anakuambia nakupenda, anakupenda kabisa, ukaona huyu mwanaume ananipenda kabisa. si eti urembo wako ni alipenda hapana alipenda acha ni, ni, nichukue jina chukue jina yote ya mrembo um, maybe auma au akecho au anyokorit ni jina la mama yangu alipenda yule nakecho wa ndani si huyu wa nje ule wa ndani kama mimi saizi mtu ambaye anataka kuishi na mimi hata nitazama ndani si nje kuonekana kwangu wala atataka kunijua kiundani mimi ni mtu aina gani wakati nimekasirika wakati sina hasira anataka kujua vitu kama hivyo so wanaume tunapenda mwanamke yule wa ndani si wa juu si ngozi ya juu ndio maana wengi wenyu mumepotelea mnafikiria wanaume wanapenda urembo wa juu wa ngozi ni wachache sana wanafanya vile lakini 80% twatazama wewe e, eh, e, eh, kemboi tunamtazama huyo kemboi Hakika ni mrembo yes amejaa, kuna kila kitu ah, akishuka nywele weke dreadlocks, ni huyo anaka mtaa yote inabaki ikiangalia yeye. Lakini si hivyo ndio wanaume tuwatazama wengi, wale ambao watakutongoza kwa sababu ya urembo wako wa nje, hao ni wapita njia, ni wapita njia, sababu wanataka akutumie then hakudamd pia kuwe katika listi yako wale wanaume ambao wameshapita na wewe so nataka nikuulize tangu ujiongeze urembo na vile ulikuwa before ujiongeze urembo ile natural face ile ile uso yako ya ukweli ambao mama alikuzaa nayo mungu alikumba nayo nataka uniambie ni wanaume wangapi walikukatia na ile uso ya kwanza the first the real face and then tukuja kwa hii duplicate face ni wanaume wangapi wamepita na wewe and then wewe mwenyewe utuambie kuongeza yako hii uso ulikuwa unaongeza pia uitwe mrembo au ulikuwa na nia na sababu kuna mtu anaongeza sura kwa sababu anasema jamani nimekosa hata mwanaume wa kunioa then unaamua kama wanaume anakimbilia eh, yule rafiki yangu kwa sababu ni brown ni chocolate eh, ako na hips sasa acha mimi pia nitafute tembe ambazo zitaniongezea hips nitafute tembe ambazo zitanibadilisha kala ngozi ngozi kuweko brown au chocolate ili nipate mwanaume ambaye atanioa au hanipende mwanadada nataka hesabu ukuwa na ile guso yako ile ya kawaida wangapi walikukatia au kama wakukatia tuachie hapo then tukuje kwa hii duplicate face ngozi feki wangapi wamekukatia na wote wako na msemo gani kama wote wanaimba wimbo moja ninakupenda wewe ni malaika umeshuka kutoka binguni sijaiona malaika kama wewe ndio maana mwanaume yote atapenda apiteko akuguze jua ha, uko kwa shida uko kwa shida kwa maana hao wote si wako wala wanataka kutumia kama mtoni au mfereji wa maji yule mfereji una receive kila mtu ina receive kila mtu so hesabu kama wamefika watano kwa hii ngozi fake kwa hii ngozi ambayo ulijiongezea jua uko kwa shida kubwa sana so urudi kwa ile ya ukweli kuna mwanaume mungu alikumbia hata kupenda vile ulivyo ndio maana unaona hata mwanamke awe mbaya aje awe hata kama akili ifanye vizuri hako na bwana si kimakosa huyo mwanaume ambaye amemwoa wakati ambapo alimwona alimwonamo mwanamke the future wife na that's what men marry naweza nikakutana wasichana wengi warembo wazuri lakini kuna siku nitakutana na real mbavu yangu ambapo tutakuwa attractive yani kuna different kuna kitu itakuwa iko tofauti between mimi na yeye so iko kitu kuna kuna mvuto fulani then kuna vile unaona unabaki unajiuliza ah na huyu msichana roho yangu imebaki kwake na hata ukikaa unawaza yule msichana ambaye nikutana naye anatoka wapi mpaka unaanza kumtafuta hilo mjue au akupite and then waanze kumfata kisiri ujue anaenda wapi mwanamke ukiona mwanaume anakufata si eti ni criminal au anataka kukrep vile wengi wanasemanga hapana kuna kitu ameona kwako na kuna connection yenyu wawili yani feeling different na ile zile feeling za kawaida so hili swali niliulizwa kwa nini wanaume eh, wanapenda sana wasichana warembo sana lakini waowe tatizo kwa sababu wewe ni mrembo uko kama mfereji wa maji au bafu au to sababu hizi vitu zote zina receive ati we nyoka ati we nini inapokelewa so wewe pia kwa masababu uliacha maisha yako ya ukweni ukajibandika maisha ya wanjiru ya wanjiko ya diambo ya a, akiru ya mm, nani arotin ukajibandika hiyo maisha so inabidi utaishi katika hayo maisha ya wanaume tuko kutumia hakuzalishe mtoto haende zake akutumie kidogo kidogo haende zake kwa sababu hakuwa tayari kukuoa lakini alijikuta tu amekufata kwa sababu ya urembo wewe ni malaika umeshuka kutoka binguni so akaona hii malaika hata mimi jamani si sinikuweka hata katika hili list ya wanaume ambao wamepita kwa naye ndio maana unasikia hata ugonjwa wa ukimwi hupunguki kwa nini wasichana ni, ni warembo sana so wanaume wanaona hata mimi ni kuwekwa katika hii list ya wanaume warembo ambaye Ah, kwa hao wanaume ambaye amepita na msichana mrembo e just imagine kila mtu anameza mate hata yule ambaye hako na mke kwake anasahau kwanza yule kwa sababu anaona hii ndio opportunity nikatumie kwa huyu si eti wote wanakupenda wanataka kuoa unakuta mwanadada kweli anataka ndoa anataka mwanaume ambaye ako serious lakini wote ambaye anawapata wanafata kitu kimoja, urembo, figa ambayo umeongeza. Unanipata? So yule ambaye angekuoa anabaki akiwa confused. Kuna connection lakini si ile uso. So anaona ah, kuna tatizo hapa. Iko kama kupanda miwa, shamba la miwa karibu na soko au karibu na shule. Namaanisha nini? Ukipanda miwa karibu na shule, watoto wote watakuwa wakitoka tu wanavua miwa. Ukipanda miwa karibu na soko, the same. Kila mtu atapita tu haraka anavunja. Eh? Tangu hiyo miwa ifike kwango ya kukulwa itapata ya, ya, ya kuvuna hiyo miwa utapata shamba kwanza karibu nusu eka imeenda sababu wale wanaikula so ndio maana ya msichana mrembo si kwa ubaya Mandala lakini niko na jibu swali ambalo nimeulizwa kwa nini wanadada wanajiongezeanga urembo na kwa nini wanaume wanapenda sana wasichana warembo lakini wawaowi ndio hapa sasa tupo wewe ni mrembo lakini tabia zako za urembo ndio gani ndio kuna ile urembo ulipewa na Mungu, sawa, uko 100%. Lakini kuna hawa ambao wanajibandika. Ako na rafiki ambaye ni Wanjiru, ako na rafiki ambaye mm, naweza hao, ako na rafiki Mkikuyu. Si unajua Wakikuyu ni warembo sana. Ako na rafiki mka nini nyankole wa Uganda, ni so beautiful and they're so good so ye pia anataka kujilinganisha katika hiyo kategori. Wale hile ni yao natural, walizaliwa nayo. Lakini sasa huyu kwa sababu anaona ah, kama wanaume wengi wanaenda kwa yule, kama niko na rafiki na wote wanamoa, kila mwanaume ambaye anakuja anatongoza yule, anatongozi mimi. Sasa acha mimi pia nijibandike sura. Anaenda anatafuta tembe, vile tembe zimetoka hivi, mafuta imetoka, anameza. Then anataka sasa apate mwanaume ambaye atasettle naye kuna wengine wana target utajiri eh? Mnanipata? Kuna wengine wanaona uh, wanaume uh, tajiri wanapenda wasichana warembo. Yes, kwa sababu wana nafasi ya kupeleka nyumbani, ni kuwatumia. Wakishamtumia na wanamwacha hapo, amlipe pesa zake eh, hizi, eh, tufanya hivi, na hiyo biashara inaisha hivyo so Ningeomba mpenzi msikiliza mpenzi mtazamaji, mwanadada ambaye uko pale, usijiongeze sura nyingine ambaye si yako. Kaa na hiyo sura yako. Kuna mwanaume wa kipekee ambaye Mungu amekutengea. Kuna mtu ambaye ni personal wako, hako tu mahali. Usiwe na haraka, atakuja tu mwenyewe au uwe kanisani au uwe mat kwa matanga au uwe kwa harusi au uwe tu njiani ulikuwa unapita, lakini ukaona mwanaume anakusimamisha au anakwambia nataka niongee nawe, na ukitaka kujua mwanaume ambaye ako serious anataka kukuoa, hizi ndio vita anaonesha. Amekutana na wewe mara ya kwanza, and then kuongea kwake unampima kwanza na wale wengine wanaanzangaje. Unaona mwanaume mwingine anakwambia hey, eh, mrembo uko ndani sana we ni uko hivi ha, hey, eh, umejenga uko na mwili we ni mrembo sana hey, eh, we babako mamako sijui nini nini hao ni feki hao ndio wanapita wanataka kupita tu na wewe sababu ana, anaweka maneno mingi so anakuconfuse before uanze kujibu we mwenyewe umechanganyikiwa tayari umejikuta umeingia box kwa kuchanganyikiwa tu then kuna yule mwanaume anakuuliza anaanza hivi anaanza anakuuliza kuuliza wewe ni mtoto wa nani? Kwenyu ni wapi? Unaishi wapi? Kwa mfano wale ambao wanaishi town. then anakwambia naweza kukutana na yule mtu ambaye anaishi na wewe. Au akwambie ningependa tuongee wala si kwa barabara hapa. Ninataka tupate nafasi mahali si kwangu wala si kwako. Mahali tu tukae na tuongee. Kuna jambo anataka nikuulize. Then we mwenyewe unaamua unasema sawa e, eh, au um, Tuesday au Saturday mahali fulani hivi tukutane saa fulani. Kwa hakika ukifika pale unampata hako. Huyu mwanaume anaogopa kuanza kutongoza, anapenda lakini anaogopa kuanza kutongoza kwa sababu ako in deep of love na wewe deep, sababu wanaume ndio wanapenda nyinyi. Wanawake mfai kupenda nyinyi, ni kujali kukea ndio jambo la kwanza, yani kuonesha ile unamjani una you care, yani huyu mwanamume akiongea unaitikia vile unaitikia, hiyo ndio mwanaume anapenda. Lakini unakuta mwanamke pia anakuambia eti mimi pia nakupenda, unapenda unapenda ni kunguni. Wanawake wapendi, wanaume ndio wanapenda. So huyu mwanaume hata kuanza kukwambia tu neno kupenda ni shida anaanza kukupitisha hivi mpaka hata kukutazama wewe kwa uso pia yeye pia anaogopa wewe pia unaogopa yeye pia anaogopa na ni mwanaume tu ambaye ni mwanaume kabisa yani si eti yako na shida ni ile anakufeel yani anajisikia hako sawa comfortable sasa wasiwasi yake ni moja tu, hatakubali au atanikataa, atanitusi. Unajua kuna wadada ni wa matusi tu, walilelewa na hiyo environment, kutusi tusi tu. So kuna jamaa anaanza kufikiria atanitusi au atani atasema nini? Hmm, nimwambie. Jamaa anajiuliza maswali mengi, mpaka mnakula mnamaliza, hajakuambia lolote. Mnaamuka mnaenda mnabadilishana masimu pia, mmeenda haisemi jambo anafika huko anaanza kuambia wewe, ni kwa nataka nikwambie, amekupigia sasa simu, anataka kuambia, kwa nataka nikwambie jambo fulani, lakini naogopa. Oh, sijui ni nini, nitakwambia tu. Lakini conversation yenyu inaonyesha nyinyi wote wawili kuna kitu inaonyesha mko connected. So hiyo ndio kitu ambacho huyo ndio mwanaume wa kika mwanaume wa, wa ukweli. Lakini wanaume ukutana yeye kazini, amepiga tai, amepiga suti then kidogo kidogo amekutongoza tu pupupupupu ati unajua eh, <coughs> mwingine ana mwingine, kuna wengine hata wananga aibu waheshimu wa kina dada anambia ati unijua kama kama sijapita na wewe ah, mimi si mwanaume hmm, kama sija <laughs> ndio anajikuta mdada tu anaingia box anajikuta end of the day eti ninunulie sasa unajua hiyo maneno yenyu eti ninunulie lunch eh, kama unanipenda sana ninunulie lunch na jamaa nanua oh sijui ni sina transport ya kurudi nyumbani nipeka hapo ka transport kidogo kidogo au nisindikishe hivyo tu unajikuta nyinyi wote mko katika mapenzi ambaye si halali mapenzi ambaye kila mtu ako tu kwa sababu kama mwanadada atakwambia nisindikishe then wewe mwanaume unaanza kumfata unamsindikiza hadi kwake, anapika kachai anakupatia. Hivyo hivyo tu unajikuta mmetenda kitendo cha ndoa abruptly, then abruptly mtoto anatokelezea. Nyinyi wote mpendani, mwanamke ha, ha, yani mwanaume hampendi huyu mwanamke, but kuna ile tu lazima nipite naye kwa sababu ni mre mrembo. Kama unatafuta mwanaume, kuna vitu unafua angalie kuna hao watapeli ambao wanakujanga pia ati mimi nimeokoka yesu ni bwana yesu ni mtakatifu sijui yesu nini he eh, kidogo kidogo akamaanza kutumia hati tuame kwa hiyo kanisa twende kwa kanisa nyingine binti akianza kumwambia twende kwa kanisa yenyu anaanza stori mingi watu unajua kanisa yetu oh pastor wetu sijui nini oh sijui nini jua huyo mwanaume hayuko redi yeye yeye ni kuchota tu asali kuchota tu asali akishanufaika na asali njia mbele kuzuri so eh, mpenzi mtazamaji please mimi naitwa ben mteule subscribe ni support mnisaidie mnisaidie kwa mafunzo mengi zaidi nimekuwa na itilafu kidogo kwa mitambo zangu mashini yangu ya kuedit pia ilikwama unajua bado tu tuko tunabahatisha tu kwa sababu mitambo bado tujafikisha kile kiwango but wanasemanga kile kidogo ambacho uko nacho anze safari nacho, si ndio? So mnisupport jamani, mimi nawapenda sana. Subscribe, like and comment, sana sana subscribe na kuview. Nasema subscribe na kuview, pia share hiyo link kwa marafiki, and then kuja hapa chini kwa comment section hapa tuongee. Wewe unadhania ni nini ambacho kinafanya wasichana waache ile sura yao nyeusi kama hii yangu wakuje kutafuta sura brown eh? sura eh, chocolate au awen, aende aongeze hips vile tunasikia huyu mwanadada ambaye anaimba gospel 20 mama 2020 eh, eh, Justina Msea au sijui nini vile anafanya ni mtu mwimbaji wa injili lakini vitu yenye anafanya ni vituko tupu mara ameongeza hips mara sijui amefanya nini mara sijui anataka mwanaume oh mara sijui nini hey! Ah, ah. hizo zote ni vitu hakuna mwanaume mungu anamleta tu kwa wakati wake kwa wakati wake ndio maana unakuta mwanamke ameoleka lakini anaacha ndoa yake anaenda na mwanaume mwingine kwa hakika huyo ambaye amemwacha ako right huyo si mume wake sikia mume ukiona mke wako ameondoka kwa ndoa mujagombana mujafanya lolote lakini amekuacha, ameenda ameoleka na mwanaume mwingine. Huyo sasa ndio mwanaume wake wa ukweli ambaye Mungu alimpea. Wewe alikuangukia tu kwa sababu ya stress nini, vitu kama akajikuta hako kwako na ameoleka. Siku hizi kuoleka ni ile tu eh, wanasemanga kama kama stay hii ya kuja tu mnakutana mwanadada kwa njia, mnaongea siku mbili, ya tatu ako kwako then anakatalia pale pata uko na mattress <clears throat> uko na gas unga hiki imejaa kwa, kwa, kwa, kwa nini anaona ah si huyu jamaa natosha sufuria ziko mwiko iko ha ndoa ndio hiyo unachukuta jamume kidogo kidogo mimba ndio hiyo haya au huyu mwadada amekuja kwako lakini ako na mimba so ameona mahali ambapo atajikinga ni hapo so anakutapeli eti mtoto ni wako wala kumbe mtoto pia si wako, kwa sababu amekuja tu naye. Sasa kaona eh, hii mimba sasa nitafanyaje? Na kuna mwanaume ananikatia pale, hmm, anaingia box, anaishi na wewe. So kuna vitu vingi sana, ndio maana alikuwa anaambia huyu mwandada wakati ambapo nilikuwa nikimuelezea, nikamwambia hiyo ni kosa. Mungu amekupatia maisha ya kuishi kwanza. Mungu ametupatia maisha ya kuishi. Kwa kando na hiyo, akatupatia tuwe watu wawili tofauti kuwekwa na mwanamke na kuwe na mwanaume mwanamke kazi yake ni kutoshelesha mwanaume mahitaji yake na mwanaume pia kuhakikisha mahitaji yake majukumu ya kwake ametekeleza vile inahitajika ndio maana mwanaume lazima atoe jasho ndiaku mwanadada lazima asikie uchungu azae so kuna vitu viwili tofauti hapa Mwanaume lazima utoe jasho ndio familia ikule. Mama kuongeza familia lazima upitie uchungu. So inamaanisha mwanaume akipenda mama atampatia uzito fulani, then huo uzito iongeze familia hapa, mama pia atapitia, sababu wakati yenye mzee anapitia huku, mama anaponda raha, mama anakula tu samaki kuku, nyama, anavaa nguo yenye anataka, lakini kuna siku pia utalipa sababu utaongeza hii familia. Sasa kwa wakati yenye unaongeza hii familia ndio wakati ya kusikia uchungu ule ambao umeandika kwa Biblia. Sawa, natumai mnanipata. So kina dada, mimi nataka niwashauri, tunawapenda vile mlivyo, hatukose jicho, hatukose mikono utaoleka tu, hata uwe mlema, hata uwe usikii, lakini ndoa yako hipo Mungu alishakutengea maisha, alishakuumba akakuleta ulimwenguni hapa kupitia mamako na babako, and then after kufika hapa, si maandikwa heti wawili watakutana na waondoke waanze maisha ya kwao na wanzilishe familia ya kwao. So hilo jambo si kitu ya kurukia vile tunaona siku hizi. Naomba hivi, usiwe na haraka, utaishi kwenyu na kuna wakati itafika utatoka pia kwenyu, utakutana na wako mpendwa ambaye atakupenda vile ulivyo. Una sikio, atakupenda bila sikio. Hata we mwanadada utakutana mwanaume ambaye ni mlema, ambaye hana sijui nini, hako na weakness fulani, lakini wewe utasikia yale ambayo watu wanakuambia. Kuna kitu unafata kwake, utasema huyu ndio mwanaume ambaye nimemchagua kuishi naye. Wale matajiri wote siwataki, wale wasomi wote siwataki, huyu mwanaume nampenda sana huyu ndio naona baba wa watoto wangu, huyu ndio nitaishi naye, huyu ndio wako. So usiwe na haraka ya maisha wakati wako bado upo. Ukipata nafasi ya kusoma, soma. Ukibahatika umekutana mwanaume ambaye anakupenda na unaona nimemaliza form 4, ah, si unajiunga tu kwa sababu huyo ndio wako. Hiyo nafasi ikipita tu utahangaika yako yote. Ndio maana utakutana unahangaika na huyu huyu eh, huyo kazi yake ume, umetoka kuna wawili, unatoka kuna moja, unaenda kwingine, wanatoka na wengine watatu, so unajikuta una a permanent place ya kuishi, unabaki kuwa kuitwa eh, eh, ala mama wetu, sitaki kutaja, sitaki sababu hao ndio wanatazama YouTube channel yangu, but wanaitwa single mothers. Um, please subscribe, hilo ndio ombi langu. Please continue to support me and I beg you, I beg my friends, my sisters, please support me subscribe on my YouTube channel and also help me to share the link to your friends. I know you have a lot of friends. I know you have many groups, WhatsApp groups, Facebook, Instagram, Twitter. When you get time, even to your TikTok all, please just share this. Tell someone this message is so important, especially kwa kina dada. Tunawapenda vile mulivyo tunawapenda hata uwe namna gani tunapenda because sisi wanaume tupendi urembo wa juu wala tunapenda wewe wa ndani tunapenda yule kristin wa ndani tunampenda yule wairima wa ndani kabisa hmm? wa ndani the real you ndio tunapenda sisi tupendi urembo tupendi hips tupendi nini tunapenda the real you yule wa ndani yule ambaye anajali ambaye ana keep time ambaye anajua mwanaume wangu ameenda kazini anafaa akirudi apate kuna chai kuna uji amalize akae nimfinyefinyeko nimpatie massage nimfanyeko nimuulize kazi kumeendaje vitu kama nimsaidie kwa na kazi kidogo kidogo then nimwambie kwa boma tuna chumbi tuna kitunguu tuna nyanya e, vitu kama hivyo unampanga mzee kwa muda kwa wakati lakini yule mwanamke ambaye anakaa kila kitu imeisha anangoja mzee akikuja ndio mama anaanza oh